саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтан оқыту физика сабағымызды жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз жиырма бесінші параграф тербелістер кезіндегі энергияның түрленуі яғни тербемелі қозғалыстардың теңдеуі деген тақырыпқа тоқталатын боламыз әрине тоғызыншы сынып физикасы олай болса біз бастаймыз так бүгінгі сабағымыздың күтілетін негізгі нәтижелері яғни тербелмелі процесс кезінде энергияның сақталу заңын сипаттай алатын боласыңдар сонымен қатар гармоникалық тербелістер дегеніміз не деген сұрақтарға жауап бере алатын боласыңдар сонымен бізде бірінші серіппелі маятник үшін энергияның сақталу заңына тоқталып кетейік әрине бірінші жағдайда яғни энергиямыз бізде ә, бірінші энергиямызбен және үшінші энергиямыз деп қарастырайық иә ол неге тең болады әрине бізде міне бірінші энергиямыз және үшінші энергиямыз ә, ол деформация ұшыраған потенциал энергиямызға тең болады иә ал енді а деп отқан бұл жерде амплитуда деп қарастырылады өйткені бұл бізде тербеліс тербеліс кезінде амплитудамен қарастыратын боламыз иә ал енді екінші жағдайда әрине міне қарайтын болсақ екінші жағдайда не болып тұр біздің жылдамдығымыз максимал болғандықтан ол неге тең болады кинетикалық энергияға тең болады деп қарастырылады ал бізде толық механикалық энергиямыз ол дегеніміз толық механикалық энергиямыз біз білетінбіз иә потенциал мен кинетикалық энергияның қосындысы яғни бұл жерде қандай потенциал энергия дейтін болсақ бұл деформацияға ұшыраған потенциал формуласын жазамыз қосамыз яғни біз былай жазсақ та болады жалпы біздің энергиямызбен тең болады екен ә, максималды кинетикалық энергияны теңестіріп алып осы жерге жылдамдықты тапсақ болады иә қатаңды тапсақ болады түрлендіре берсек болады немесе толық механика деген былай жазсақ та болады екен енді бұл жерде біз мысалы мына бір формуланы түрлендіріп көрсек айталық қатаңды табатын болсақ екілер не істейді қысқарады нәтижесінде массаны көбейтеміз жылдамдықтың квадратына бөлеміз амплитуданың квадратына деген секілді осы форманы түрлендіре берсек болады әрине біз айтқан болатынбыз энергия жоқ болмайды жоқтан бар болмайды тек қана бір күйден екінші күйге тасымалдады деген болатынбыз жақсы ары қарай жалғастырамыз келесі тербелістегі дененің максимал жылдамдығын анықтайтын болсақ яғни энергия сақтау заңына сүйене отырып біз не істейміз жаңа айттық ә, деформация жүрген потенциал энергия мен ә, кинетикалық энергияның максимал жағдайын теңестіру арқылы осы жерден біз жылдам тапқан кезде максимал жылдамдық тапқан кезде формуламыз екілер қысқарады нәтижесінде не келіп шығады біздің максималды ә, э, жылдамдықтың формасы келіп шығады яғни біздің яғни амплитудамыз радиусқа айналу радиусы мен тербеліс амплитудасы тең екенін ескерсек ол кезде формуланы біз былай жасақ болады екен міне түрленген иә максимал жылдам формуласы осылай түрленіп та болады екен иә бұл әрине естеріңде болса сызықты жылдамдықтың формуласы бар демек біз айтқан болатынбыз шеңбер бойымен қозғалыста радиус болса тербелістерде амплитуда деп қарастыратынбыз деген иә ары қарай кеттік енді тербелістегі дененің максималды жылдамдығын тап дейтін болса ол жағдайда кинетикалық энергия мен потенциал энергияны теңестірдік міне потенциал энергияны теңестірдік нәтижесінде осы жерде не таптық ә, жылдамдық таптық массалар не істейді қысқарып кетті формамыз максималды жылдамдықтың формасы келіп шығады екен яғни биіктікке байланысты ары қарай енді тербелістегі дененің координатасы тербелмелі қозғалыс теңдеуі дегеніміз не жалпы біз екі жағдайды да қарастырдық бірінші жағдай және екінші жағдай бірінші жағдайда білетін білеміз әрине бұл шеңбер бойымен қозғалыс иә ол кезде формуламыз қалай болады деді міне x ә, тапқан кезде x тапқан кезде оның радиусын көбейтеміз косинус фиға еді иә фиға ал енді бұл жерде біз тербелістерге қарайтын болсақ жалпы x тапқан кезде амплитудамыз яғни иә, максималды ауытқуды көбейтеміз ә, косинус омегатаға косинус омегатаға ол вертикалға яғни бізде радиусты неге түрлендірдік амплитуда түрлерді деп айтамыз өткен сабақта түсіндірген болатынбыз ары қарай енді гармоникалық тербелістер дегеніміз не жалпы ә, ox өсі бойымен дененің x координатасы яғни уақытқа ә, тәуелді косинус заңын көрсететін болсақ мынау бізге косинус заңы бойынша өзгереді яғни белгілі бір фаза амплитудадан қозғалады деген сөз нәтижесінде формасы қалай болады екен міне косинус заңы формасы бұл жерде x м деп жатқанымыз амплитуда міне амплитудамыз а ға тең э, омега т деп жатқанымыз бұл бұрыш иә бұрышымыз фаза деп қарастырылды бастапқы фаза бастапқы бұрышымыз деп қарастырылады ал енді синус теңдеу болатын болса әрине бұл теңдеу синус арқылы да жазуға болады ол кезде қарайтын болсақ синус нөлден басталады мына жерде артқа қайтып көрсейік, бізде косинус белгілі бір фаза амплитудадан басталады ал енді синус нөлден басталады екен қараңыздар иә солай ма формуласын жазатын болсақ бұл максималды ауытқуымыз немесе амплитудамыз омега қосамыз фи бірге фи бір деп жатқанымыз фи налави қосылған фи бөлінген екі деп қарастырылады иә форма ары қарай енді осыған байланысты бір есеп шығарып көрейік суреттегі график бойынша серпілі маятниктің амплитудасын периодын жиілігін және циклдігін анықтаңдар және фазалардың қандай мәндерде ығысу амплитудасы мәнге жететінін қарастырыңдар жақсы әрине бұл жерде ә, бұл сұраққа жауап беріп кетейік амплитудамыз неше нөл бүтін оннан бес метрге тең периодымыз толық байлам жасады деген сөз ол неше бір секундта толық байлам жасайды демек жиілігіміз де бірге тең болады деген сөз циклдық жиілігіміз неше дейтін болсақ циклдық жиілігіміз неге тең болады әрине екі пиға тең болады өйткені толық бір екі пида атқарды деп қарасақ болады екен ал енді бізде не фазалардың фазалар қарастыратын болсақ фазалар яғни ол неге тең ол да бір екі пиге фазалар бізде неге тең фазалар қарастырылымдық фиміз тең болады ә, әрине омеганы көбейтеміз уақыт омегамыз екі пи болса мынау уақыт бір секунд демек екі пи фаза аралығына жатыр деп қарастырамыз ары қарай кеттік енді мына бір есепті өздеріңіз шығарып көрсеңдер болады немесе бұл есепті де шығарып көрсетейік үйретейік иә тербеліс периодын табыңыз дейді енді мына теңдеу бойынша бізде амплитудамыз неге тең нөл бүтін оннан алтыға тең ал бізге табу керек периодты демек формула қалай болады омега тең екі пи бөлінген период мына бір мына теңдеудің формуласын жазып көрсетейік сіздерге қараңыздар x тең x м косинус иә омега t деген форма бар еді иә осы жерде омеганың орнына жүз елу жеті тұр ма демек осы жерден период тапқан кезде периодымыз тең болады екі пи бөлінген ә, циклдық жиілік екі пиді бөлеміз жүз елу жетіге иә енді қараңыздар бізде пи неге тең деген сұрақ туындайды әрине біз осыған дейін айтқан болатынбыз тағы да қайталаймыз екі пи деп жатқанымыз неге тең әрине бұл бізде үш бүтін жүзден он төртке тең ұмытпаймыз иә жүз сексен демек екіні көбейтеміз үште он төртке ол алтыда жиырма сегізге тең болады оны бөлеміз жүз елу жетіге демек ол бізге нөл бүтін жүзден төртке тең болады екен калькуляторға салатын болсақ ә, өлшем бірлігі секунд иә так бар ма бар и болды осылай анықтай береміз ары қарай кеттік енді жылдамдық яғни гармоникалық тербелістердің жылдамдығының уақытқа тәуелді ә, график қалай болады деп қарастыратын болсақ міне максималды жылдамдығымыз тең болады екен неге омега ә, цикл жиілікке омеганың цикл жиілікке көбейтісі яғни то есть ә, амплитуданың цикл жиілікке көбейтісі деп қарастырамыз яғни жолдан бір рет туындалатын болсақ бізде жылдамдық келіп шығады да яғни бізде жаңа формада x-тан бір рет туындалды жылдамдық келіп шықты ол кезде мынауымыз не істейді алдына түседі синустың косинустың ә, туынды минус синусқа тең формула осылай жазсын бір рет алған кезде енді қараңдар егер бастапқы фазамыз нөлге тең болса формула былай жазуға болады демек ә, бізде ә, <coughs> формуланы қалай қарасақ болады бұл жерде дәл солай қарастырып кетсек болады максималды жылдамдық формасын синус болмаған жағдайда яғни былай да формасын түрлендіріп жазсақ та болады екен енді қарайтын болсақ бізде толық бір айналым жасады ма яғни толық бір айналымды осындай уақыттарында деп қарастырсақ та болады түсіндіре алды деп ойлаймын ары қарай кеттік бұл әрине жылдамдыққа байланысты жылдамдықтың өлшем не метр бөлінген секундқа осыған байланысты мынадай бір есеп келуі мүмкін максималды мәнін табыңыз дейді да бастапқы фазасы нөлге тең болған жағдайда демек формуламыз қалай жылдамдығымыз тең циклды жиілікті көбейтеміз амплитудаға ал енді циклды жиілік бізде жоқ ол неге тең екі пи бөлінген периодқа тең демек формуламыз не болады екі пи бөлінген период көбейтеміз 628 бөлеміз периодымыз 0.05 көбейтеміз 15 cm 0.115 ketin. Ya, барлығын не істейміз калькуляторға саламыз калькулятор салатын болсақ әрине 6 ді бөлеміз 0.05-ге иә оны көбейтеміз нешеге 0.115-ге демек бұл неге тең болады дейді 84 өлшем бірлігі метр бөлінген он сегіз бүтін жүзден сексен төртке тең ондай жауап бізде д окей ары қарай кеттік енді үдеуге байланысты қарастырамыз яғни гармоника тербеліс кезінде үдеу біз жаңа айттық жолдан бір рет туындалсақ жылдамдық келіп шығады жылдамдықтан бір рет туындалсақ ол үдеу келіп шығады демек біз тағы бір рет туындалған кезде оны не істейді алдына түседі нәтижесінде квадратталады ә, синус минус синустың туындысы минус косинусқа тең болады ары қарай форма түрленген кезде осылай жазылады немесе егер мүлдем болмаса біз былай да жазсақ болады екен бастапқы фазамыз нөлге тең болатын болса әрине мына жерде нөлге тең болып кетті демек форма былай түрлендіріп жасап та болады иә. міне қараңыздар барлық форма түрленіп көрсеттік негізгі формасы міне бізде мынау негізгі формасы окей ал енді координатасын қарастыратын болсақ косинус иә э, ауытқыды бізде мына жерде максималды үдеудің гармоника тербелісі неге тең болады екен амплитуданы көбейтеміз цикл жетінің квадратына демек яғни осылай біздің неміз графигіміз келіп шықты деген сөз үдеудің өлшем бірлігі метр секунд өзгермейді мысалы мына бір есептен қарайық ә, теңдеуін жазу керек жылдамдық табу керек табу керек ә, әрине бұл жерде бізде қандай заң бойынша синус заң бойынша өзгеріп тұр ә, x тең xm ә, синус омега т дейтін болсақ x'іміз тең болады м нешеге тең үш сантиметрге нөл бүтін нөл үшке тең синус Так, циклымыз ешеге тен 1, бейтіп 4 секундта болса, пи бөлінген 2 уақыт болады. Ал егер жылдамдықпен қарастыратын болсақ, бір рет туындалатын болсақ, бұл не болады деген сөз, әрине, бізде 0 бүтін 0,3 көбейтеміз пи бөлінген 2, таңбасы минус, 0 бүтін, той синус, я, иә? синус жазамыз. Синус, емес, косинус болады туындысы, я, иә? косинус, и бөлінген екі т деп аламыз ал егер ә, қарастыратын болсақ тағы бір рет туынды демек ол квадратталады деген сөз яғни нөл бүтін нөл үш минус э, пи бөлінген екінің квадраты көбейтеміз синус пи бөлінген екі т деп қарастырады екенбіз иә ары қарай кеттік енді осы тақырыбымызды пысықтау мақсатында бар болған үш есеп бердік осы үш есепті шығарамыз түсінбесек комментарий ретінде қалдырамыз және біздің каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар жақсы келесі сабақта жолыққанша